Labas vakaras, brangus žiūrovai, su jumis šiandien sveikinasi Rokas Balys iš Marijos radijos studijos Kaune. 3, 2, 1. Didžiausia šalyje renginys jaunimui - Lietuvos jaunimo dienos 2000. Am I still Nick Vujicic? Yeah, brangus televizijos. Andžiai! Aš manau, savęs lietuvių, ką sunkiai pažįstame save chiara che ci dà un solo Angela Kodėl kalbi šitą temą ir tada iškart prie reikalo į temą. Tai sveiki visi. Daugiau informacijos rasi internete jaunimodienos.lt.